በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በአንድነቱ በሦስትነቱ የሚመሰገን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር በቸርነቱ በረድኤቱ ጠብቆ ከክፉ ነገር ሁሉ ሰውሮ ለዚህ ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። ተከበሩ አባታችን አይንተ እግዚአብሔር፣ ካህናት፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ አባቶቼና እናቶቼ፣ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ ሕፃናትም ሁሉ በእግዚአብሔር ሰላም እንደምንሰነበታችሁ፣ እንደምናደራችሁ ቸርነቱ ሳይለየን ጥበቃው ከኛ ሳይርቅ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላክ አሁንም ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔርን ቃል እንነጋገራለን። የሊዲያን ልቦና ከፍቶ ቃሉን እንድታስተውል ያደረገ መንፈስ ቅዱስ እኛም የምንሰማውን በልቦናችን አሳድሮ የምንሰራበት የምንጠቀምበት እንዲያደርግልን መስማት ብቻ አይደለ ለመስራትም እንዲያተጋን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ዛሬ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ እርሱም ኃጢአትን ሊያስወግድ እንደተገለጠ ታውቃላችሁ። እርሱም ኃጢአትን ሊያስወግድ እንደተገለጠ ታውቃላችሁ። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር አምስት ላይ የተነገረውን የእግዚአብሔርን ቃል መነሻ አድርገን እንማራለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁንልን። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ለምን ሰው ሆነ ብለን ስንጠይቅ አንዱና ዋነኛው ምክንያት ወይም ዓላማ በመስቀል ተሰቅሎ ድነታ ለምን ለመፈጸም እንደሆነ በኃጢአት ተይዞ ያለውን የሰው ልጅ በሞተ ስጋ ላይ ሞተ ነፍስ፣ በርደተ መቃብር ላይ ርደተ ሲኦል ተፈርዶበት በአዘን በመከራ ያለውን በኃጢአት የወደቀውን በኃጢአት ፍዳ የተያዘውን የሰው ልጅ ነፃ አድርጎ ህይወትን መስጠት ይሄ ዋናው ዓላማው ነው። አይደለም? ይሄ ዋናው ዓላማው ነው። ክርስቶስ ሰው ሆነ ወደዚህ ዓለም ለምን መጣ፣ ለምን ተገለጠ ስንል የእኛን ኃጢአት አስወግዶ እርሱ ሕይወትን ሊሰጠን ነፃ ሊያወጣን እንደሆነ ይሄ ግልጽ ነው። ስለዚህ ነው ቅዱሳት መጻሕፍትም ከኃጢአታችን ሊያድነንና ኃጢአታችንን ሊያስወግድልን መገለጡን የሚያስረዱ ወይም የሚነግሩን በማቴዎስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ ስንመለከት የሰው ልጅ ሊያገለግል ነፍሱንም ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም። እንግዲህ የሰው ልጅ የተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ሰው የሆነው እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ሊያገለግለን ነፍሱንም ለሁላችንም ምን አድርጎ ቤዛ ምትክ አድርጎ ካሳ አድርጎ ለመስጠት እንደመጣ ሊያገለግል እንደመጣ ቅዱሳት መጻሕፍት በሚገባ ይነግሩናል። ለምንድን ነው ክርስቶስ እኛን ሊያገለግለን ወደዚህ ዓለም የመጣው ቢባል የሰው ልጅ የሚያስፈልገው አገልግሎት ነበር። ያም ከነፍስ ጋር የተያያዘ ከህይወት ጋር የተያያዘ ከመዳን ጋር የተያያዘ ምስጢር ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው ያለ። ኃጢአተኞችን ምን ሊያደርግ ኃጢአተኞችን ምን ሊያደርግ ሊያድን የተገለጠው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። እርሱ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነ የምናምነው ልናምነውም የሚገባ አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሁሉ ምን እንዲያደርጉት እንዲቀበሉት የተገባ ነው። ያለ ጥርጥር ማለት ነው። ኃጢአትን ሊያስወግድ፣ በደልን ሊያስወግድ እውነተኛው መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን ስጋ ለብሶ ወደዚህ ዓለም እንደመጣ ማመን ይገባል። በደልን ሊያስወግዳት እንደመጣ ማወቅ ማመን ያስፈልጋል። ይህ የሊቃውንቱም ትምህርት ነው። ሊቃውንቱም በዚህ ላይ ቅዱሳት መጻሕፍትን መሰረት አድርገው ሃይማኖታቸውን ከምግባር ጋር መስክረውበታል። ከዚህ ውስጥ መካከል አንደኛ ሃይማኖተ አበው ዘልመስጧጊያ ምዕራፍ 3 ቁጥር አንድ ላይ ስንመለከት ይህ ታላቅ አባት የድነታችን መገኛ እርሱ እንደሆነ እናምናለን። የምናችን መገኛ የድነታችን የህይወታችን መገኛ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ እናምናለን። ቁጥር አምስትና ቁጥር ስድስት ላይ ደግሞ ስንመለከት የማይለይ የአብ ልጅ እርሱ ነው። ኃጢአት ሳይኖርበት ሀጥ የተባለ እርሱ ነው። በልዕልና ካለ ከአብ አንድነት ሳይለይ ከሰማይ የወረደው በስጋው በተቀበለው መከራ አዳነን። በምኑ? በስጋው በተቀበለው መከራ። በመለኮታዊ ባህሪው መከራ የለበትም። ግርፋት የለበትም። ነገር ግን የእኛን ስጋ ለብሶ በስጋው ምን መከራን ተቀብሎ እኛን ምን አደረገ? አዳነን። ይሄ የታመነ ምስክርነት ነው። እዚሁ ይኸው አባት ቁጥር ዘጠኝ ላይ ከዚሁ ምዕራፍ ሳንወጣ ሰይጣን ከሚሄድበት ሁሉ እንድንለይ ያደረገን እርሱ ነው። ከምን ሰይጣን ከሚሄድበት ሁሉ እንድንለይ፣ ከሴጣን አሰራር እንድንለይ፣ ከሴጣን መንገድ እንድንለይ፣ ከክፉ መንገድ እንድንለይ ያደረገን ማን ነው? እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ነፍሳትን ከኃጢአት የሚለይ የሚያነጻ እርሱ ነው። ማ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችን የምናምንበት እርሱ ከዘመናት ሁሉ በፊት የነበረ አምላክ ነው። አሁን ያዳንን ኃጢአታችንን ያስወገደልን በደላችንን ከእኛ ያራቀ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው? መስክሮ ይዟችሁ አምላክ ነው፣ ፈጣሪ ነው፣ ሁሉን ቻይ ነው፣ ዓለምን ፈጥሮ የሚገዛ ነው። ይህ ዓለምን ፈጥሮ የሚገዛ አምላክ የእኛን ስጋ ተዋህዶ መዋረድን መነቀፍን ሳይጠላው እኛን ከኃጢአት ነፃ አደረገ። እዚህ ላይ በጣም ደስ የሚለው ቃል ቁጥር ዘጠኝ ላይ የተነገረውን ቃል እስቲ አጽንኦ እንስጠው። ሰይጣን ከሚሄድበት ሁሉ እንድንለይ ያደረገን ማን ነው? እሱ ነው። ሰይጣን ከሚሄድበት መንገድ ለይቶናል። አሁን በእርግጥ ከሰይጣን መንገድ ተለይተናል ወይ? የሚለውን ጥያቄ በሚገባ ልቦናችንን እንድንጠይቀው ያስፈልጋል። ይህንን ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስም ሰይጣን ከሚሄድበት ሁሉ የሚለውን የዚህን የአባት ቃል አስቀድሞ እሱ እንዲህ ብሎ ገልጾታል። ሲያስረዳን እናገኘዋለን። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ስለዚህ የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። ቅድም ቁጥር ዘጠኝ ላይ ሃይማኖተ አበው ላይ ምን ብለናል? ሰይጣን ከሚሄዱበት ሁሉ እንድንለይ ያደረገን እርሱ ነው። ያ ሰይጣን ከሰራው ስራ ነፃ ያደረገን የዲያብሎስን ስራ ያፈረሰልን እዚሁ ደግሞ ዮሐንስ በመልእክቱ ማብሎታል። የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ እርሱ የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ ምን ሆኗል? ተገልጧል። መገለጡ የዲያብሎስን ስራ አፍርሶ ሴጣን ከሚሄድበት መንገድ ሁሉ እኛን ለይቶ ማያዳነን የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ወንጌላዊው ይመሰክርልናል። ከዚህ ከሃይማኖት አበው ሳንወጣ ሁለተኛ ሃይማኖት አበው እስክንድሮስ ምዕራፍ 16 ክፍል 1 ከቁጥር 2 እስከ 3 ያለውን ደግሞ ውስጥ እንየው። መቼም እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሃይማኖት አበው በሚገባ እየተነተነ እየተማር ነው አይደለም። አባታችንን እድሜ ይስጥልን። ሰው ሃይማኖት አበውን ገልጦ እንዲያነብ ትልቅ መሰረት ሆነዋል እና እግዚአብሔር አሁንም እድሜ ይስጥልን። ወደዚሁ እንምጣ። ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 16 ክፍል 1 ከቁጥር 2 እስከ 3 ድረስ እንዲህ ይላል። እግዚአብሔር ቃል ወደዚህ ዓለም ይመጣ ዘንድ ከንጽሕት ድንግል ማርያም ሥጋን ይዋዝ ዘንድ ለምን አተጋው? በጨርቅ ይጠቀለል ዘንድ በበረት ይጣል ዘንድ ከሴት ከብላቴናይቱ ድንግል ጡት ወተትን ይጠባ ዘንድ በዮርዳኖስ ይጠመቅ ዘንድ ምን አተጋው? ይህን ሁሉ ያደርግ ዘንድ ምን አተጋው? ሕግ አፍራሽ ጲላጦስ ይዘብትበት ዘንድ በመስቀል ይሰቀል ዘንድ በመቃብር ይቀበር ዘንድ በሦስተኛው ቀን ይነሳ ዘንድ ምን አተጋው? በፍዳ እንግዲህ ይጠይቃል። አሁን ይህ አባት ይህን ሁሉ ለማድረግ ለምን ፈለገ? እንዲህ ተግቶ እስከ መጨረሻው እስከ መስቀል ሞት ድረስ አምላካችን መድኃኒታችን ብርሃናችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይሸነፍ ድል ሳይነሳ ሁሉንም በፍቅር ድል እየነሳ እስከ መስቀል ለምን ሄደ? ጥያቄ ነው አይደለም? ይህንን ጥያቄ ጠይቅና ራሱ ይመልሰዋል። በፍዳ ተይዘን የነበርን እኛን ያድነን ዘንድ ለእኛ ብሎ አይደለምን? ለማ ብሎ ነው ለእኛ ይሄ ሁሉ የሆነውና የተደረገው ለማን ነው? ለእኛ ነው። ለእሱ ክብር የሆነው ዘንድ አይደለም፣ ለእኛ ክብር ነው። ለእኛ ማዕረግ ሊሆን ነው። ለእኛ መነሳታችን ሊሆን ነው። እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሁሉ የተቀበለው ይለናል። ይህን ሁሉ ተቀብሎ ከዲያብሎስ አሰራር ለይቶ ከኃጢአት እርኩሰት አርቆ በሃይማኖት ያከበረን አምላክ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ሶስተኛ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አሁንም በዕብራውያን ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 14 እስከ 16 ድረስ እንዲህ የሚል ቃል አስቀምጧል። እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር ይኸውም የዲያብሎስ ነው ይኸውም ዲያብሎስ ነው ይቅርታ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር። በሞት ላይ ስልጣን የነበረው ማን ነው? ማን ነው? አስቀድሞ ሞት ተብሎ የተጠራ ራሱ ሞት ተብሎ የተጠራው ማን ነው? ዲያብሎስ ነው። እሱ የሙት አንገዥ ነው። ቀጥቅጦ ይገዛ ነበር። ለአምስት ሺህ አምስት መቶ ዘመን በሞት ላይ ስልጣን ነበረው ማለት ነፍሳትን ሁሉ በስጋ ከሞቱ በኋላ እንደገና ቀጥቅጦ በሲሆን ይገዛ ስለነበረ ነው ይሄን የተባለው እንጂ እሱ ፈጣሪ ሆኖ አይደለም። ስራው ክፋት ስለሆነ ዋጋው ሞት ስለሆነ ነው። ይቀጥልና በሕይወታቸውም ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ አሁን ይሄ በሞት ፍርሃት የነበሩ የሰው ልጆችን በሕይወት እንዲኖሩ ነፃ እንዲያወጣ ሰው የሆነው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ። የእኛን ስጋ ስጋው አደረገ፣ የእኛን ነፍስ ነፍሱ አደረገ። ከስጋችን ከደማችን ተካፈለ ማለት ሰው ሆነ ማለት ነው። በአጭር ቋንቋ ሰው ሆነ ማለት ነው። የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የያዘው የመላእክትን አይደለም። የማንን ዘር ይዟል? የአብርሃምን ዘር የአብርሃምን ዘር ነው የያዘ ማለት ከሰው ነው የተገኘ። ከላይ ከሰማይ እንዲሁ ስጋን አላወረደም። ስጋን ከኛ ነው የወሰደው። የእኛ ስጋ ነው የተሰቀለው። ይሄን ሲያረጋግጥልን ነው። የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የመላእክትን ዘር አይደለም። ስለዚህ የሕዝብን ኃጢአት ለማስተሰረይ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ የሚምርና የታመነ ሊቀ ካህናት እንዲሆን በነገር ሁሉ ወንድሞቹ ሊመስል ተገባው ይለናል። እኛን መሰለ፣ ወንድሞቹን መሰለ። ወንድሞቹ የተባሉ እነማን ናቸው? ማን ነው ወንድሞች የተባለው? እስቲ ታላቁ አባት ቅዱስ ቴዎዶስዮስ በሃይማኖት አበው የመሰከረው እውነት ነ ሃይማኖት አበው ዘቴዎዶስዮስ ምዕራፍ 82 ክፍል 1 ከቁጥር 8 እስከ 9 ያለውን ደግሞ እኔው እንዲህ ይላል ከዳዊት ወገን ከተወለደና ከኃጢአት ብቻ በቀር እኛን መምሰልን ገንዘብ ካደረገ እንኪያስ አዋቂው ጳውሎስ እንደተናገረ እኛ በእውነት ወንድሞቹ እንባላለን። በእኛ ባህሪ የታመመ እርሱ በፈቃዱ በስጋው ሞትን ተቀበለው። በደል ሳይኖርበት የእኛም መከራ በመቀበሉም የሞት ስልጣን ያለው ዲያብሎስን በእውነት ድል ነሳው አለ። ይሄ ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን ላይ የተናገረውን ይህ አባት ደግሞ በሚገባ ፈታው። እንደውም ስሙን ጠቅሶ አደለ አዋቂው ጳውሎስ እንደተናገረ እኛ ምኖቹ ተባል ወንድሞቹ ተባል። በእኛ ባህሪ የታመመ እርሱ ነው። በፈቃዱ በስጋው ሞትን ተቀበለው። በደል ሳይኖርበት የእኛም መከራ በመቀበሉ የሞትን ስልጣን ያውም ዲያብሎስን በእውነት ድል ነሳው። ዲያብሎስን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረገልን? ድል ነሳው። ወደ ትምህርታችን ርዕስ እንመለስ። ምንድነው የሚለው የትምህርታችን ርዕስ? እርሱም ኃጢአትን ሊያስወግድ እንደተገለጠ ታውቃላችሁ። ኃጢአትን እንዳራቃት፣ ኃጢአትን እንዳስወገዳት ምን ታውቃላችሁ? ታውቃላችሁ? ታውቃላችሁ? ታውቃላችሁ? እሺ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ሁላችሁ የትምህርቱ ዓላማ አንደኛው ወደዚህ ዓለም የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ኃጢአታችንን እንዳስወገደ ዲያብሎስ እንድነስቶ ከዲያብሎስ መንገድ እንደለየን እንድናምን ነው። ይሄ አንዱ ሁለተኛው ግን እርሱ ያስወገደውን ኃጢአት ወይም የኃጢአትን መንገድ፣ የዲያብሎስን መንገድ፣ የዲያብሎስን አሰራር እኛ ደግሞ ትተን ወደ እሱ መንገድ እንደመጣ ማሳየት ነው። ይሄ ትምህርቱ ዓላማ ነው። ስለዚህ ነው ቅድም አንድ ጥያቄ መልሼ መልሼ የጠየኳቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ተገለጠ ብለን ስንጠይቅ መልሳችን ምንድን ነው? በትምህርታችን ርዕስ መልሱልኝ። አቤት ኃጢአትን ሊያስወግድ እኛን ከኃጢአት ሊያድነን እንደተገለጠ እናምናለን። ይሄ ቅዱሳን ሐዋርያትም የመሰከሩት እርሱ መጀመሪያ እርሱ ባለቤቱ የነገረን የመሰከረን ለምን እንደመጣ በግልጽ ነው የነገረን። ሁለተኛ ደግሞ ቅዱሳን ሐዋርያት ለምን እንደመጣ መሰከሩልን። ሶስተኛው ደግሞ ሊቃውንቱ ሰለስቱ ምዕት በሃይማኖታቸው የማይጠራጠሩ ኑፋቄ የሌለባቸው በምግባር በሃይማኖት የቀኑት ቅዱሳን ተብለው የተጠሩ አባቶቻችን ደግሞ መሰከሩልን። አይደለም ሶስቱንም አይተናል። አይደለም እንዴ? ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትን ሊያስወግድ መጥቷል። ይሄ መልሳችን ነው። ታዲያ እንዲህ ከሆነ ዛሬ ለምንድን ነው በእኛ ህይወት ውስጥ ኃጢአት የሰለጠነው? ለምንድን ነው የኃጢአት አሰራር የነገሰው? ለምንድን ነው የሰው ልጅ እንዲህ የከፋው? ኃጢአትን ካስወገዳት እሱ የዲያብሎስን መንገድ ከእኛ ካራቀልን የሰው ልጅ ለምንድን ነው በዚህ ክፋት የሚመላለሰው? ራሳችንን እንድንጠይቅ ያስፈልጋል። ዛሬ በሰይጣናዊ እልህና ዘረኝነት የሰው ልጅ ተነሳስቶ አንዱ አንዱን የሚገፋው፣ አንዱ አንዱ የሚገለው፣ አንዱ በአንዱ ላይ የሚሰለጥንበት ሆኗል። በለቅሶና በጸጸት እንኳን በይቅርታ እንኳን ማንመልሰውን ስህተት እየሰራ ነው። እጅግ ፈታኝ የሆነ ስህተት እየተሰራ ነው። በእኛ በክርስቲያኖች መካከል የሚሰማ ብዙ ነውር አለ። ስንቶቹን እንሸምግል? መሸምገል ራሱ እስኪደክም ድረስ በአሁን ሰዓት በእያንዳንዱ የሰው ልጅ ቤት ውስጥ ክፋት አለ። በዚህ በተለይ አሁን ዲያብሎስ ባመጣው አሰራር የሰው ልጅ ተጠልፎ በዘረኝነት መንፈስ መንፈሱ ተመስቶ ክርስቲያን መሆኑ ራሱ እንኳን ግራ እስኪገባ ድረስ ይሄ ለምን ሆነ? ይሄ ለምን ይሆናል? ብዙ ሰው እኮ ተፋቷል በዘረኝነት ምክንያት። ተሳስቼ ነው እኔ አንተን ያገባው፣ ተሳስቼ ነው እኔ አንቺን ያገባው ማለት ስንሸመግል እኮ የሚዋለው አባቶቻችን ደክመዋል። ግን ለምን በየመቅደሱም ሰው ሲሰበሰብ አብዝቶ የእግዚአብሔርን ነገር ከመናገር ይልቅ የሚበዛው ወሬ የሚበዛው ነገር ይሄ አሁን በእኛ መካከል የገባ የሴጣን አሰራር ይሄ ለምን ይሆናል? የዲያብሎስ ስራ ስራ እንዲያፈርስ እንደተገለጠ ካወቅን እኛ የፈረሰውን ለምንድን ነው የምንገነባው? ኢየሱስ የዲያብሎስን ስራ ሽሮታል ካል እኛ ደግሞ በእርሱ እናምናለን ካል የትኛውን ነው መንገድ የምንመርጠው? የትኛውን መንገድ ነው መምረጥ ያለብን? እናንተ ናችሁ በዚህ መካከል መታችሁ በእግዚአብሔር ፊት ተሰብስባችሁ የምትጸልዩት እናንተን አትዩ ጥቂቶችን። እጅግ የበዛው ሰው በክፋት ተይዟል። በእኛ መካከል የከፋ ነውር ይሰማል። ስለዚህ ይሄ መወገድ አለበት። ኃጢአትን ሊያስወግድ እንደመጣ ካመን የኃጢአት ስራ ተባባሪ መሆን የለብን። ራሳችንም መለየት አለብን። እኛ የማንን እኛ የማንን የክርስቶስ ነን። የክርስቶስ ከሆን እንደ ክርስቶስ ሀሳብ መኖር አለብን። የመጨረሻ ጥቅሴ ነው የሚሆነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለልጁ ለጢሞቴዎስ የተናገረውን ኃይለ እናየውና ትምህርታችን እንጠቃልላለን። ነገር አላበዛባችሁ። ለጠቢብ ሰው አይዟችሁ በሉት። <laughs> ለጠቢብ ሰው አንድ ቃል ትበቃዋለች ይቻል ይበቃናል። ስለዚህ ይሄኛውን ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረውን ማሰሪያ እናደርገዋለን። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ ይህንን አሳስባቸው፣ በቃልም እንዳይጣሉ በእግዚአብሔር ፊት ምከራቸው። በምን እንዳይጣሉ? አሁን ሰው ሁሉ እየተባላ ያለው በምንድን ነው? አይደለም እንዴ? በየሚዲያው በየቱ አይናችን እናፍጠን እያየን እኛም የዛ ተባባሪ ነው። በምንድን ነው? በቃል እኮ ነው። ሀገር እየፈረሰ ያለው ከምንም በላይ በምንድን ነው? በቃል ነው። በነገር ነው፣ በወሬ ነው። ስለዚህ በዚህ ነገር እንዳይጣሉ ምን አድርጋቸው አሳስባቸው። ጸብ የክርስቲያኖች አይደለምና ይህ ምንም የማይጠቅም የሚሰሙትንም የሚያፈርስ ነው። የማይጠቅም እንደገና ደግሞ የማይጠቅም ብቻ አይደለም፣ የሚሰሙትን የሚኖሩበትን ሁሉ ምን የሚያደርጋቸው ነው የሚያፈርስ ነው። አሁን በየንትኑ የምትሰሙት ሁሉ ምን የሚያደርግ ነው? የሚያፈርስ ነው። የሚጠቅም አይደለም። ክርስቶስ በደሙ ያፈረሰውን ኃጢአት የሚገነባ ነው። እየሰማን ያለ ነው፣ እያየን ያለ ነው፣ እየሰራን ያለ ነው። የክርስቶስን ውለታ የዘነጋ መንገድ ነው ነው። የመስቀሉን ፍቅር የዘነጋ መንገድ ነው ነው። የሞቱን ዋጋ ያሳጣን መንገድ ላይ ነው ነው። ስለዚህ ከዚህ መንገድ መውጣት አለብን። ማንም ይሁን ማን እኛ የማነን ብለናልና የክርስቶስ ነን ብለናልና። ቁጥር 21 ላይ ሂዱና እንዲህ ይላል፣ ከዚህም ክፉ ነገር ራሱን ያነጻ ሰው ቢኖር የተቀደሰና ጌታውን ለማገልገል የሚጠቅም ለበጎ ምግባር ሁሉ የተገባ የክብር ዕቃ ይሆናል። የክብር ዕቃ መሆን የማይፈልግ የለም። የክብር ዕቃ እንድትሆኑ ምን አድርጉ? ከዚህ ክፉ ነገር ራሳችሁን አንጹ። የተቀደሰውን የጌታን መንገድ በሚገባ ተከታተሉት። መጨረሻ ላይ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል አስቀምጧል። እንግዲህ ጉልምስና ምኞት ራቅ፣ ከጉልማሶች ምኞት ራቅ፣ እግዚአብሔርንም በንጹህ ልብ ከሚጠሩት ሁሉ ጋራ ጽድቅን፣ ሃይማኖትንም፣ ፍቅርንም፣ ሰላምን ተከተል። ጠብን እንደሚያመጣ አውቀ ከሰነፎችና ካልተማሩ ሰዎች ምርመራ ራቅ። የመጨረሻው አይለቃል፣ የእግዚአብሔር አገልጋይ ግን አይጣላም ይላል። የማ አገልጋይ? የእግዚአብሔር አገልጋይ ግን አይጣላም። ክርስቲያን ሁሉ የማን አገልጋይ ነው? የእግዚአብሔር አገልጋይ አይጣላም። ይህን ያዙት። በህይወታችሁም በኑሯችሁም የእግዚአብሔር አገልጋይ አይጣላም። ከጸብ ያድነን፣ ሀገራችንን ይጠብቅልን። የእግዚአብሔር ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።